Eh, saya lupa dah kat ni. Hmm. Lah ni ni kak kalau apabila kak ingat dia ni kak duk nampak ke mana dia? Duk nampak dia aku rasa dia nak play tau. Hmm. Lepas tak makan dua ratus hari raya. Hmm. Aku raya. Oh, kita dia nak play kan. Nah, oh, kita duk nanti tengok eh. Biasa hmm. eh. Hmm. Buat tak ada dua hari nak raya dia play tau. Ha, ha. Eh. hmm. biasa kah hmm. duk boleh berubah dia hmm. eh. InsyaAllah kak. Bahasa tak ada play-play. Ni buat kat hari raya kot Fatih kelih rupai rumah ha, ni. Hmm. Tak mau sama nak nak tahu. Hmm. Kama lah kita dah nak dah belakang. Ya hmm. orang tak ada kita tahu dia kelih buat tahu tahun ni. Hmm. Ada kelih buat tahu. Kita nak tengok lah. Hmm. Hmm. hmm. Di segi mok kan cekak dah. Hmm. Oh, hmm. mak ayah rata. Eh. Oh, oh, mak bomo. Hmm. Ingat tu tak bomo. Dia buat. Hmm. Pergi baju. Dia mau gua, kan. Eh. Hmm. Bangin awak pelik. Hmm. Nak ada pelik. Doa ni doa cekak tak? Hmm. Doa aja putus tak? poyo. je. Hmm. Doa ya, oh, oh, minta putuhan. Eh. Hmm. Maya jak apa kali dah maya jak dah. Hmm. So nak buat eh. Hmm. Dia tak buat pelik. Iyo nak kulit iyo rot dor. Timek dah buat lemon dah berat tu rot dor lah. Supaya dia ada lagi. Ha, rot asam lagi rot dor lah. Hmm. Di segi mek lolo ni kah, wasa nak tahu kalau misal tak ada petahu kata tak ada. Ha, kalau tak ada lu mati hmm. ha. Demo bayar tu halai mati lah. Tak apa enggak wija ditahu ke atau jelah cerak-cerak. Ha, supaya mek obor duit kerak mati ya ni. Hmm. Paremo dak tanya mek pak kali dah. Pas ni duit halai ni, halai dak kedom. Hatu mek pengat dah kalau halai tak ada lah mek nak kerak demo. Hmm. Hak kita nak buat ya, tengah hutuk ya, nak tunggu kubur ya tu. Hmm. hmm. Ha, main nak kerak demo pula. Hmm. Jadi lolo ni ni kak pun tahu juga lah duit ya tu. Ha, taruh ha. Duit dia buat buat rumah ya ya ha, apa tu dah kalau ha. kalau dia mati. Ha. Hmm. Tapi di dalam harap pihak kak ni dia tak mati. Dia ya, tak mati. Mek rasa mengajar tak mati tu. Hmm. Ya. Dia angin-angin hak mok. Eh, ni angin-angin nak buat ada lah ni. Hmm. À, người nó bán Nabi kelek lah. Tapi kalau dia mati pun gitu nak abek no re. Iya. Yo yo umur pano kalau itu pun tak apa, yang mau ya tak lain ada oi tak apa. Kamu nak ucerak kata mati pun hidup. Mati kan hidup. Yo tu. Okey. Tapi klik ya có ừ. mẹ ya kia cái màn lề. Nó cả như mua apa? Ai tu namu ka apa? Namu haling. Namu haling. Yeah. ya nak gimale Malay tu, tu paham apa apa? Ya, gimale Malay tu, ya, ya dok pergi mula-mula tu, ya umur dok ada sampai arwah puluh je lah, ya dok pergi lah. Kalau mila belah waktu, ya dok kelek pergi Ah, dok pergi, dok kelek, dok pergi, ha, dok kelek. Biasa lah ni. Kau kata ya lepas tahang tu kah, ya dok tak lama ni lah. Dok hmm. lewat Pak Imah Ulek tu, minta nak pergi Malay. Hmm. tu, ya lah dia hidup molek lah. Dia ni yang hidup haru demo. hmm. hmm. Sampah ya pun, ya tak tak taruh dengan tina bek ni, ya tak kecek. Hmm. Ha. Tu dia. Ya gimana malih tu kijak apa? Ya nak motang. Oh kerja motang. Ah, ya kijak motang. Tak tahu dah atau yang gi tiko tu tu gi dok dok kok negeri mana? Ya dok. Klate ko, hmm. kala lupo. Ya dok ko ai tu, kok apa ko keruh-keruh. Ah, geruh. Kok awas saya tu yang gi kok Mangga pok kalau kerai wek tu lah yo gi mari wek tu yo rasa puas itu yo gi duk situ. Pokok oh, prate lagi eh. Hello. Kalau kalau kerai ni. Mak tak tahu juga. Kalau kalau kerai ni prate lagi. Hmm. Ne. Gi mari hmm. Oh. Hmm. Ya gil pah dia di tang. Ha, lepas yo tak. Lepas jepuk. Hmm, lepas jepuk yo tak kena hilang. Oh. Pale dak ro umur 21 gitu kan ne. Eh? Ya. 21 tahun. Lepas dia jepuk lebih kurang 4 5 bulan. Hmm. Patu yogi. Yogi. Yogi tu tak ada pelik. Oh, pergi pak pakai tak pelik selalu dah. Hmm. Yang wayak ada kata nak pergi mana? Yang wayak komik tak pergi malah tu. Yogi tu gini siapa dia? Yogi tu yang mula yogi nak pergi lubuk lah. Hmm. Nah, ha, yogi nak pergi lubuk tu. Lubuk taning? Ah, lubuk taning. Tapi yogi ya, ya kelik mereka nung. Pada tu komik sugi lah. Hmm. Atau ya nak bining. Lepas tu hmm. mik kira mereka tu tu. Gimana mereka tu, lepas tu adik yo tino hak gimale ti tak sewe. Hmm. Ha ya tak kalung nak ambil orang ning mun tak sok klik rumah lah. Hmm. Ya tak sewi. Adik yo tu, adik yo buat layak tu. Oh. Hmm. Jadi yo koyak tu yang nak bining tu yo pisah ke ke sanjo. Ha. Yo duk Malaysia ha, tu. Ha yo duk tupai orang tu, yo duk tupai pok rong pok rong tu orang tani, orang hmm. lumpur. Hmm. Duk Malaysia kali lah. Ha yo duk duk duk Malaysia kali. Pasti yo pisah ke pok rong tu. Ha suruh koyak kok kak. Suruh koyak kok mai. Oh. Suruh mai gi lah tu koyak yo nak bining nak suruh mai kita tengok lah orang tino kita mai kena hmm. tak kena. Orang mana mai tino tu? Orang tino awas saya tu ke? tak tani kan? Ha. Oh. Tapi dia duduk malai kali kan? Ha, ia duduk malai kali. Ya pergi mula tu, ia pergi tupai remah hmm. tu. Ha, ia pergi tupai remah tu. Lepas tu, baru tak ahmat hmm. tu, ia tak leh duduk. Ya remah tu, ia kelep puasa. Ya klik puasa tu, ya klik tu, ia pergi mula. Ya klik ayo tu, ia pergi lubuk. Di lubuk tu, ia ya atas Ha orang tupai ya tu pe, ya pak orang tu lah. Ya hmm. teling tak usah naik kita apa male? ya tahu berong naik dulu. Cukup tu leng jok mana? lên độ má lê mà tôi giật lệ à giờ giật lệ ai giờ tôi nó gì là ai giờ nè tu cần lên clip anh xin đi lệ đây lu bộ lu bộ ya dạ, đặc lệ mà mẹ bạn đặc lệ mà mẹ đúng mà nè đặc cái tu pe ya tu Jadi jodoh Malaysia ya ha, tu ya tu pe berong. Ha ya tu pe berong berong himbek ya. Berong oi lubo. Ha oi lubo. Satu boy di Malaysia ni berong pun duk Malaysia juga. Ha duk Malaysia ya duk gimari lah berong tu. Beraya An... panggil waktu tu kelai. Ah, anak kak gitu pe berong. Ha tu pe berong ha, di Malaysia. Satu anak kak anak maling sak ni ni bagi tu pe berong lek tu duk kena ke anak leng. Dok eh, kena kat orang lain. Kok anak dia orang lain lah. Orang-orang yang kok tu. Ah, tapi dia kerja sekali. Ha, dia kerja sekali. Oh, hmm. mungkin kata kena kan anak berong kepada dia. Tak, tak. Hmm. Orang berong. Ha, orang berong kali dia orang satu tu dah. Hmm. Ha. Tani ya kan? Ha, lepas dia besar, berong tu besar. Ya tolong so naik lagi atau berong naik dulu. Hmm. Ha, we berong naik dulu. Mek pun tak tahu juga dah. Hmm. Tak so naik lagi, we berong naik dulu ya. Tapi ya naik tu, Ya nak ni nak ya kosih ngak anak berong ngak jate tu umur sama dah lah ruang ayo tu sama hmm. tua. Hmm. Atu ya, atu ya lagi pada berong. Oh. Ha lari pada berong ya jadi jadi ya minta nak tidur mu hiyo ya, mek tak tahu ke atu mek tak tahu lah tak tahu nak oyak lah dah. Jadi hmm. minta ya ta kak kak ya ta bebe ya ta le nak tidur sini serta ya ta nak sama cerah ya ta nak kelik rumah kita ni lah nak kelik mamik sini ngai. atu Pastu ya tu pun tak usah kelik leng oh ya ta muka jauh lah ya ta kita kosih mata ruang orang pula lah, ya tau. Itu yo yo kenal lah kak tu tu. Ha, ya tau. Hmm. Ha, ya tau tak apa kita kosi tahu sikit ni kita nak makan hari. Ha, banyak tu kita jual bulan ya tau. Ya mhm. roknya tu kan ya rak tu ya rak di situ. Hmm. Ha, rak di situ lah. Tak, kan. ha, tak, tak ada Tak ada boleh berhubung. Telefon pun tak ada boleh buat apa. Hmm. Ha, jadi ya rak itu tak ada timba-timba. Mek pun tak tahu. Hmm. Ha, tak tahu nak royak kita pun. Oh. Kira-kira ha. mudah-mudah kak? Sebab dia lari ke Berung. Ha. Hmm. Dia lari ke Berung, pergi jumpa dengan seorang kak. Ha, jumpa dengan orang tu. Ya tak, orang yang atas situ lah. Mereka duduk, duduk motang lah kan. Hmm. Berek, mereka duduk berek dalai. Hmm. Duduk berek dalai kan, minta nak tupai lah. Tidur sama tahu, tahu hmm. Ya. nak kelip balik mau kita sini ni. Hmm. Paya tak, nak usah kelip lah. Ya tak, getah dah. Kita kasih ruak orang, ya tak. Oh, dia gitu pe. tu. Ha, ah. dia pergi tupai tu. Paya oh. pun, ha, tak apa, ya tak. Dari mana nak widok, ya nak duduk lah, ya tak dok mau dok tak apa dok belum punya kau apa kau kita cari mau pok gong pok tak ada hmm, kita tandingnya lah ha. hmm. pok gong tahu dok ta pok pok gong tak tahu ta ya dok mana yo mek dia dok tanya yo ya tu haleng tak ada dok lama dah ngadi yo oh. okey mek pok tak tahu dah ya lagi ki deh hmm. ha dah ya hmm. lagi ki ya muka ki mek tu lah ya kan Sepatu berapa tahun orang ni? Tak, tak boleh hubung ya. Nama orang tak? Jadi tahun berapa tu? Ingat tak? Eh, itu mana? Ke mana peti mahak ni? Hau ya tahu, tahun. Oh, empat lima tahun? Ke... Oh, lebih dah berapa? Kak, tanya peti mahak tak? Lepas tu, ngah hak dia, ya, hak dia dek kena nak nikah tu? Waris Pak Rung tu? Hau duk mana? Hau berapa? Tak ada kali dengan ya. Mek duk takut ya. Ambil tu, mek duk kacau. Kita nak buat mula-mula nak cari kaya mula-mula raik pun dah. Hmm mẹ đó cho cái nga ok ok bao có cá bông bẹ nình nhỉ no. à đội ít tia đây ngọ bẹ tuổi đó là cái tên này nín ta đã có nạc cha gì đâu bẹ ta ya đi ta đợi ngạ có một lá sông ấy giờ kì nhỉ và tung họ họ giờ được cân nề to chưa tu ipaka putuh bungnya selalu ha, ha putuh lalu dah oh sebab anak kak tu nah ha. sebab anak kak adik adik yo. Ha adik yo. Adik yo tak wei. Yo tak wei. Mek pun tak wei juga. Dia mau tak. Tak dia tanya tadi mula-mula tu atau dia becek dah. Ha dia becek dah. lala ni nak kita ah, ya, ya. tahu kata ada kata ada oh, itu. Oh, mek nak we demo tolong itu tahu mana tu hai nak we lah. nak we tahu kata haleng ni dok dah sungguh dah sini. Ha hmm, ada apa ni belah ya tak saya kelek pang. Hmm. Ah. Kita nak we tahu kata dia tu ada. Baru ni mek angka tu jauh ke hmm. Demo tu kali yo mati wasa nak kelek. Kalau dia tak mati. Hmm. Oh, demo pakai makan ngong lah kita wak make yo, dah wak make bang ge baca luhu kayak ni ya. Hmm. Ha, tapi demo banyak berat tu ya tak mati lah kata ya ada. Dok wasa supaya dia ada lagi. Ha. Boleh ada nak ya nak berubah kelik tak leh hmm. gitu hmm. ada. Hmm. Hmm, ke dia. tak ke pasport ko habis ke payah ha hmm. duduk sana lah. Oh. Hmm. Patu misalnya kalau abel ling duk tengok lolon ni tak nak selesai gapo dia. Nak banyak gapo ke kabel ni ikut kabeling. Kau anak kabeling kabeling. Kalau dia temu alah saya ada main uya kelek lah kita pun nak tengok sebab ya lama dah eh. Rasa nak tengok lah kita pun umur muda lagi. Ya paling kita pun tua dah umur 4 50 dah. Tak ada boleh tinggal yang ninggal pada kita. Ah, tu Ingat kak ingat dia tu tahu mana lah. inga bangun à, ni inga tu aku kau ni lupa dah ni badai mau dok dok cari baik ni inga macam ada malam malam dia tidur dah baik ingat dia eh oh ingat anak anak oh ingat tu oh kita tengok lain dah dah tengok dia tak ada kita tempat kita nak cari tak ada gol kawasan malam kita tak pergi mulai kita tak pandai ambil tak pandai hmm. terakat kayak di goyak atas link kali link dek kali link dek tengok video ni bila klik mai cari mek goyak sini goyak panjang tu Ha, ha kata kalau ulang do tengok video ni mek minta willing klik sama mek lah mek nak tengok. Tapi jumpa dengan mek diri eh. Hmm. tu dengar demo wayak teling do do tapi mek tak percaya. Hmm. Ingat setahun ni. Ingat be ingat be cerita nak. Kali ha. jumpa dengan dia mula-mula kali ni kak nak buat lagu mana dia? Tak, enak kucuk ya, yang kelek enak kita. Hmm. Ya anak yang berapa? Ha, anak sulung mai. Anak sulung, anak sulung. Hmm. hmm. Jadi kalau jumpa mula-mula nak nak kucuk nak dakak itu deh. Hmm. Ha. Ingat kuatnya. Ingat wei, oh, tak ada mana oh, ya mau ingat-ingat pun kita nak cari tak ada rasa itu yang ada, tak ada kuasa, kita nak cari. cari eh. Tak nak cari lagu mana. Ha. Cari itu habis habis diri. Ha, habis diri kita nak cari lah. Hari, hmm. Tapi tak mau jumpa orang kita. Hmm. Hmm. Gambar ayat dia ni? gamai ada gamai ada mau bola terosak tuh gamai lesing tuh ya kita buka kaku lah gamai gamai masa kaya ya dok male kita dok male kaya lobe dah lama dok lah gamai tuh ah gamai oh gamai pencetak bir apa ni minta dah tengok awak ni belah kita bola terosak kita tengok poleng dok mana ha để mua tay ngọt sau về là lên lệ bọn này này lên áo mà lên đỏ này vậy ổ sang sang giờ rồi ừ. Eh, serialah kita seorang ibu ni ingat kanak ni dek. Ingat benar kanak. Ayo ada apa wadik ning? Ya dua wadik ya. dua wadik yang apa dulu pak yang mati lu ki. Hmm. Yang mati lu ki merah bega ya. Umur wadik dapat tahun kok tu aku. Hmm. Pak yang mati sakit eh. dua beradik ni. Ha ya jatuh lakor eh. Pani ha ha tak wi bini tu nunu nunu adik ya no. Hmm. Adik jatuh. Ha jatuh lakor dua beradik. Hmm. Tak wi tu sebab tu lah sebab tino ni tak rupa yang ama-ama tu. Ha ha mai tak wi ya. Ya tak malah ngada demo tu demo tu. Hmm. Kita nak cari nak kita nak wi belah rupa kan. Eh. Iya. Hmm. Nak wi belah kita aja tegar demo aja tegar demo tak leh kita tak selah. Hmm. Nak buat nama. Hmm. Ya dah tunggu. Tahu mana natu pun natu dah kita bawa molek pengak nak kita dah. Oh. Hmm. Kita nak minta air, nak minta apa arah. Natu natu ni hmm. anak dah. Anak dah, ha hmm. natu itu. Hmm. Natu lah. Cuba kat royak sekali lagi. Okey.